Eğitimimize hoş geldiniz arkadaşlar. yeni bir yeni bir videoyla daha beraberiz konuşalım. Bugün The Witcher Wild Hunt'ta kaldığımız bölümden devam ediyoruz. Ee, nasılsınız umarım iyisinizdir. En son bir tünelde kalmıştık bu arada. Bugün 19 Mayıs e, ee, Gençlik ve Spor Bayramı. Hepinizin bayramını kutluyorum. Gençlerimizin bayramını kutluyorum. Bu en büyük bayramlarımızdan bir tanesi. Bir de Kadir Gecesi, Kadir Gecenizi de kutluyorum arkadaşlar. Hmm, kutluyorum derken e, bayramımızı kutluyorum. Her şeyinizi kutluyorum kısacası. Şimdi kaldığımız bölümden devam ediyoruz. Ee, en son buna yardım etmek için el, sıkış, el sıkılmıştık. Anlaşmayı yapmıştık yani. Sen nereye getirdin daha bizi uşağım? Koş. What now, Wolf? Evet. Müze evinden şeyinden. Aha çıktık tamam. Orada oruçluyum çok susamam. Shut up. Was I that? No, but you came awfully close, Ewald. Survived by a hair. You ever have a basilisk hide or fiend horns and want a good price? Look for me at the auction house. Mhm. Consider it noted. Aklımın tam şu köşesine yazdım kardeş. Hadi sen uç. dur bakalım. Lan dur yanlış yaptım. Ya şunu ben niye kaydettim? Hep bunu yapıyorum biliyor musun? Görevler. Okey ana görevmiş. Şey. Tamam bu yan görev değil. Bendim yan görev mi verdim lan it. Yan görev olsa diğer videoda yapardık herhalde ya da şimdi de yapabilirdik bilmiyorum ama. Selam olsun. Bugün de arkadaşlar bugün e, bir kutlama yapmıyorum 19 Mayıs'la ilgili şey yani ben bileyim videoya başlık al. Ama bir Valorant videosunda <coughs> veya başka videoda yapabilirim. Yakında Valorant videosu da gelir. Ama siz bunu izlerken tahminen 19 Mayıs olmayacak. 20 Mayıs olabilir, 21 Mayıs olabilir. Ay, bu adam. Got something for you. I love gifts, but I prefer to unwrap them in private. All right, lads, mind the barrels. Going out for a jabber with Geralt. Come. Oh, that's better. Alright, what do you have for me? Max Bersodi's house, as requested. vault. You wanted the house, you got the house. Never mentioned its contents. You're a quick student. Already as tricky as Odin himself. Keen to ridicule a man. Do you know what I and the company do with your type? Ne yaparsınız diyor. No. Dying to hear, though. Always liked a tale with a thrill. I'm in no mood for jests. Neither am I. Did my job, Olgierd. Delivered what you asked for, to the letter. I'm happy. Hell, should have chosen your words more carefully. Yeah, I know. Yes, I should have. I assume you came to an agreement with Horst. Shame. A right horse in that one made a deal with his brother, then beat the living shit out of Horst with a gold candle holder. Huh. There's progress. Why did you even need those papers? To sign the Borsodas, naturally. Eh? You see, I learned of an interesting clause in old man Maximilian's will. Yaz olsa da sınırı birazcık geç çünkü adam ölümsüz arkadaşlar. Dövüşsek alabiliriz herhalde. Aslında alamayabilir ama zor bir kurs. Yani. Belki Estos sonunda, sonunda dövüşürüz dedi Blontaine Wine'da. En zor bosslardan biri olur. The hospital would have gotten the funds it needs to treat orphans and beggars pro bono. Awfully noble of you, showing so much concern for the needy. I couldn't give a rat's ass about the needy. Met her wither and disappear along with the city. I wanted one thing. Revenge. The Borsodis. What's your gripe? Get kicked out of an auction? Worse. They evicted me from a home. Are you really interested? Wouldn't have asked if I wasn't. Ha! cheeky as ever. My family, they took on some debt. A poor investment in a sawmill. A bad crop one year. Ben dost olarak soruyorum. İçini bana döktü, beraber yüzsün We needed but a few weeks to recover. But Horst Borsoni had acquired our debt. All of it. Demanded it be repaid immediately. I pleaded. I begged. I tore open my shirt at his threshold. Ugh, it was like talking to a wall. I went to the auction, saw those perfumed pricks buy my father's son, my mother's death mask, my brother's horse tack. Ah, horse turned a pretty pile selling our mementos. No surprise the animosity you feel for him. That was but the start. my Iris's parents learned of my family's misfortune, and our betrothal was no more. They found her another suitor, one from beyond the sea. O adamın da geçmişi kötüymüş ya arkadaşlar. I thought I'd gone mad. Went to the tavern, drank a a second, a then had another tank. And then, then I asked the wrong bloke. Tam o zaman galiba ölümsüze lanetlenmemiş. What happened then? Uh, what happened then, Witcher, was one big stinking pile of shite. Senin fotoğrafın orada var reis. Ona bakıyorum. Well, why do you stand there? Do you need something still? Açılsam görev bitti. the wish. The time you stated it. I'm over, Geralt. I will say to something. Then we'll chat. You there. Yank the herring out the barrel. Nandırılıyor. Kulaklık saçıma değiyor ya kötü Ne yapıyorsun lan? Kim lan? Come on. None of this dallying. No long. Trevor gibi var. Now, Her boktan çıkıyor. Ready to listen. GTA 5 Or do you still not give two shits about what I've got to say? I'm ready. I'm listening. Good. You'll return to your lord and tell him as follows. His demand was brazen. Hurt me to the core. For I was brought up to respect the sacred law of hospitality. I shall not bend to an unruly Understood. I will pay him a visit shortly to test his willingness to adapt. So you ride off and announce me. gözleri çok şekil. Got it? Oy. Oha bunun da şekilmiş lan. Turuncu göz mü bunlarmış? Give this man a mount and leave him go. Good witcher. We must talk outside. Their theory believe one should only discuss important matters out of doors, with the gods as witnesses. Beryl, What was that about? On the way here, we stopped for nourishment at a tavern belonging to one Lord Dauntless. We enjoyed ourselves as one does at an inn, raucously. Our antics were not to the liking of this darkness. Sent a man to warn us that if we were ever to return, we would hang. You burned the inn down? I left ample compensation with the innkeep. But it seems the rapscallion neglected to mention this to his lord. But that's of little import. What matters is someone called me a horse and threatened to kill me it was one of those uh-huh. threats that sound like an invitation. I intend to accept it. Return to those parts. Fulfilled two of your wishes. Time I learned the third. Confident, aren't you? Proud, sure of your strengths. Fearless. Third task, if you don't mind. Mutations. They stripped you of emotion. Tell me, Yani gerçekten sevdim diyor. var. Üçüncü diye hemen evet sevdim. Evet sevdim tabii. Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? Tabii sevdim ben Siri'yi seviyorum, yeni seviyorum. Have a good chat over some fiery water. We'll drink once the job's done. I'm afraid that's impossible. Succeed, and that's the end of me. Fail, and you'll not be back. Third wish. Still waiting to hear it. Aye, aren't you stubborn? Fine. Listen well. I had a wife once. Ona bir gül vermiştim ve mor renkteydi. Bunu aklıma kazıttım. A violet one. Bring me that blue. Wouldn't mind reminding myself what it looks like. <sighs> when was that? How long's it been? Flowers wilted and turned to dust by now. You wished to hear a wish. Now you are. Fulfill it. I ride now to visit this darkness, but one of my men will remain here. He'll know how to find me. Hmm, anladım. Tahminen biz bu gülü aldığımız zaman bunun büyüsü içe gölüm süzülüyor. In my old manor, east of Martin Foy's farmstead. I'd wish you Godspeed, but, well, you understand, I'm sure. Goodbye, Geralt. Goodbye. Yuh. Hemen ışınlanayım. Neredeydi ışınlanma yeri? Erkadaş. askerler. İşte siz de oranın askerlerisiniz. Bu askerler yüzünden savaşımız kazanıldı diyorsunuz ki. Oha ya ciddi olamazsın sen. Hiç yakın bir yer yok mu ya? Yuh illa buradan mı geleceğim? Çok uzak, çok çok çok uzak. Ee, arkadaşlar Valorant videosu istiyorsunuz. Evet ama şöyle bir sıkıntı var. Girdiğim maçlarda ya, ya abi şunları bir gömeyim. Hepsini bok gibi oynar ya. Benim takımdaki herkes çok oynuyor yani. Bu benim inanılmaz sinirimi bozuyor. O yüzden de artık e, yani Valorant videosu atarım bilmiyorum. Belki 19 Mayıs. ben, ben, ben bu videoyu 19 Mayıs'ta çekiyorum. Şöyle söyleyeyim belki e, bu videodan önce belki çekerim. Hatta ya bundan sonra bu bölüm bittikten sonra Valorant geçeceğim. Bu videoyu çektikten sonra. Bu videoyu renderlarım. Öyle geçerim tahminen. O yüzden siz daha önce izleyebilirsiniz onu. Hey! rusty and covered in creepers. Need another way in. Kendrick! Kendrick! Kill you there? Not so loud. Ah! God, scared me off Not so loud, I said. Fog's not natural. Could be something in there hiding. Foglets or air nymphs, for example. Don't want to attract them. Believe me foglets. Oh, sweet mother Malilly, why did I ever come here? Ölecek gibi adam. Kendrick fellow, who is he? I... we partners. Sneak into derelict houses. With something valuable lying about. Mm. So you're a thief? Thief, steal from the living. What's the harm taking from the dead? Kendrick went to open the door. I stood watch. Suddenly heard his lamp smash. Then nothing. Quiet. Called out to him, but... E biz gelmesen ne yapacaktın acaba sen? What, what was that? One of them foglets you spoke of? No stone off my... I'll see what that was and look for your partner. You... Ain't about to wait around. I'm out of here. Pretty sprawling, this estate. Someone's still tending to the flower beds. Fresh, no violet rose, though. Umarła już, ja. Çünkü böyle bir şey yapmak şerefsizliktir. Ölmen insan. Mountain stream cold. A grave here. What are you doing in a place like this? Best shoe before you get hurt. Mm -hmm. Rather worn, used often. Wonder by who. Çınarı yoksa neden harika olma yaptığınızda? Ama eski bir yer arkadaşlar. Eski lan. Oha kadar ara puanı varsa olur. Bu kadar ara puanı ne lan? Ya, bütün evi arılar sarar. No violet rose here. Maybe somewhere out back. Dur bakayım. Ana şanslı ola yapmışım onlar da görevi zaten. and the grounds trembled. Somebody dragged something this way. A body? from the back of the garden. Orada canavarlar var. Bu köpekte bokluk var ha. Kedi de olabilir o. Kedi. Let's scooch along, kitty. This place. What's that? That. Digging. Arake'de uğursuzluk diye sıradanmış. Orada güçlü boss işareti var gibi ya. O ne lan? Yaratık, canavar. hear me? Another thief. Body's mutilated. Who are you? nasıl? Buramam böyle tabi estağfurullah. Çıkma lan. Allahu Ekber bekçi. Sıçtık galiba. Arkadaşlar sıçtığımıza işaret bu. Arkadaşlar Allah be ömür sürmüşsün tamam abi vallahi özür dilerim. Arkadaşlar Dur bir dakika, bir dakika. Buldum. Bir dakika, bir dakika. Eğer ben seni bunu ne olur? Oha, sadece bir saniye mi ya? Lan dur. Hani ben bunun canı azaldı ki. Oğlum, çok garip şey ya. Bir saniye bile sürüyor. Şuna bak nasıl oluyor ya. Tamam anladım zaten. Bu galiba yaptığı zaman şey oluyor. Aşağı. Onu bırakayım. Koruyucu kalkan. Hadi. Hoppa. Hoppa. öyle mi gel? Oğlum yüze bak nasıl bir yüz lan bu. Valla 3 vuruş attığında şey yapıyor bu. 1 oldu. 2. Hadi bu da 3 olsun. Tam 3. Yok yapmıyormuş. Ha 3'teymiş. Boşa gitti bir tanesi. Aslında ne oluyor lan? Ne yapıyor? Anlamış olabilirim buradaki. Ne oluyor lan? Lan? Yerden şey çıkar. Biraz şerefsizlik. O da dövüyor. Fakat o da vuruyor ya bunları. Ne? Ne? Lan can basıyormuş bunda kendine ha. Evet. Can basıyor. E nasıl öldüreceğim? O birisinden can azaltınca o azaltınca kendisi. Bak. Sen ha. Oğlum bu çok korktu değil mi? İleri çıkmazsa bunun sıkıntı yok. başlamıyor ki şuna bak bir saniye. Durmuyoruz ya. Tamam başka bir her büyümünde de hangisi en avantajlıyı sonra Bakayım şu yavaşlatıcı büyü nerede? Dördüncü kalkan. büyük tuzağı. Bu muydu? Aynen öyle. Adam yavaşlamıyor lan. Lan o orada dursan işte o adam bekliyor yani sana vurman için. Sen orada bekliyorsun. Oğlum dur arkadayım çünkü. Tamam bekleyeceğim. Oğlum ben... Kapıyı basın bekleyeceğim. Oğlum orada dur. Aha Oğlum gidilmiyor gidilmiyor. Allah'ım arkadaşım. Bana yaz götünü olsun diye. Ha? Allah. Hı? Onun götünü yemiyor. Hı? Hı? Lan bıçak lan. Nerede bu? Lan şerefsiz zekmiş o lazım. Hayır yapma. Ya bunları çıkartma ya. Bunları öldürmem gerekiyor benim Ben öldürmem. Şerefsiz bana bak. Şerefsiz mi? O son vuruşu attığım için en zor boss'u galiba. Arkadaşlar ama eğlenceli işte. Ama eğlenceli arkadaşlar. Sağ olun. Allah'ım. İyi ki o can bassın. Artık sinematikte öldürsen hadi diyorum hani sinematik birisi artık. Adam Avatar'a bağladı ya. Al işte. Bu kılıçla ağzına vuracağım seni bekle. bence öldün artık. Değil mi? artık ölmezsen. Ölmem. Ben burada hemen bir oyunu kaybedeyim. What the fuck was that? eyes or nostrils, deformed organs. Damn thing had no right to be alive. Consider that. Uh, well, philosophers do still debate what it means to be alive, exactly. Normally I'd be shocked, but not after what I just saw. Who are you two? Clearly not animals. Think of us as friends of the house. What about this thing? What can you tell me? Friend of yours? We called him the Caretaker. Doesn't look like any creature I've ever seen. Where'd it come from? From very far away. He was summoned to guard Lady Iris and the home. He tended the garden, took care of unwanted guests. Very far away. Meaning where exactly? The name of this place would mean naught to you. What's with the show? The pretense that you're animals. You couldn't have warned me? No. We're obliged to maintain discretion. So why talk to me at all? Why? Well, we get so few chances to talk to humans, and we're curious to know what brought you. Gonna need a better answer than that. Later. Morgens. You know the master of the house, the owner? Olgid von Everick? Yes. We know him, but he left, and his wife became mistress of the house. Great. So, Lady von Everick home? Could you announce me, say she has a guest? Why do you wish to see her? I'm here to get the violet rose Olgir gave Iris just before he left. Iris is inside, in the bedchamber upstairs. Take his key. It opens the rear door. Guess I'll make my own introductions. So, how should I address you? As you do now. We'd rather keep our names to ourselves. üstüne alsana Yağmalan. Oo, gömerim. Bak onun altından şimdi oturuyorum. Gömem bunu galiba. Arkadaşlar, kürek envanter. Nerede o canım? şimdi Bu ne? İkinci silah olarak kullanılıyormuş. 300 euro. E gümüşe mi koysam? Hmm. Ha ikinci sıra şuraya koyuyorlar tamam. Lan aşağı Nereye koyuyorlar o zaman? Her gelip shift basan kendi kendine koruyacak kendini koruyacak. Ha tamam aynen koyuyorlar. Şunu şunu geri koyuyorlar. İki. Allah. Bu ne lan? Burada bir kim yazdı bir şey mi arkadaşlar? Yaratık maratık yok mu ki? Ben yapmadan her şey yaratık. Bayağı kişiye benziyor Bu artık senin vurdukça canını arttırıyor. Oha! Yani ne kadar can azaltırsan o kadar kendini arttırıyor. Arkadaşlar efsane mesela ben bunu ölmem bildim var ya. Ben şef cidden çok iyi iş ya. Vallahi mükemmelmiş. Cidden çok iyi iş tamam. O zaman bu video bu kadar olsun gençler. 36 dakika sürmüş. Diğer videoda görüşmek üzere. Boss'u zaten alt ettik. Bunu da ben bırakırız yakında. Ben şimdi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.